Что хотелось бы сказать? Пусть окончание какого-либо этапа в жизни всегда будет началом чего-то нового и большого. Давайте держаться вместе, и у нас обязательно все получится. На часах ноль ноль. Десять, девять, восемь, семь, шесть Thank you. Doodle! My seat goes しようか。